Present si Pangulong Bongbong Marcos sa grand opening ng bagong terminal building ng Clark International Airport sa Pampanga. Senyales daw ang bagong estruktura na bukas sa pakikipagnegosyo ang Pilipinas. Magbabalita si JC Cosico. Mataas na kisaming inspired na mountain ranges ng Zambales, high-tech na self-check-in kiosks at self-bag drops, mas maluwag na magagalawan ng mga pasahero at lounges para sa overseas Filipino workers at VIP. Ito ang mga makikita sa bagong terminal building ng Clark International Airport. Noong 2020 pa ito natapos pero ngayong araw lang isinagawa ang grand opening. Dinaluhan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ng Pangulo, perfect example ito ng pagtutulungan ng gobyerno at ng private sector and the reason why we consider today and this ribbon cutting and opening very, very important is that it is, as was mentioned earlier, it is a signal to the world that we are open for business. Sabi ng Transportation Department, maging alternative airport din ang Clark's highly congested na iya infrastruktura. Kaya para kay PBBM, dapat nang buksan ng mga regional airports para di na kailangan pang dumaan sa Maynila ang ilang mga flights. Aminado naman na Pangulo, hindi ito proyekto ng kanyang administrasyon. Hindi kami ang gumawa nito. Pero na, na, na, na, namin na napakatama itong ginawa nito at napakalaking bagay at napakalaking tulong para sa para sa pag-ahon ng ating ekonomiya. Aabot sa 8 bilyong pasahero ang kapasidad kada taon ng terminal. Sa ngayon, nasa 7 hanggang 8 flights lamang kada araw ang mayroon sa bagong CRK building mula nang mag-soft launching noong Mayo. Kaya kasabay ng grand opening ang paghikayat ng pamunuan sa airline companies na magbukas ng dagdag na flight sa bagong terminal. Para sa 1PH, JC Cosico News 5.